Thank you. во всех наших школах были достойные условия, чтобы были теплые раздевалки, чтобы были душевые, теплые туалеты само по себе, и чтобы были современные тренажеры, и самое главное, современные ваши лодки, байдарки, чтобы наконец обратили внимание на наших тверских гребцов. Сейчас вот аварийное состояние, потому что у нас не отапливалось в течение, по-моему, даже 10 лет. Вот. И изыскатели посмотрели и <clears throat> приняли решение, что надо закрыть и только весной реконструкция начнется. А, ну весной уже начнется реконструкция ну, этого ну, здания. Ну, а вот эту зиму, значит, дети здесь не будут заниматься? Ну, получается... А где будут заниматься? Ну, вот теперь ищем, Все когда можно. У нас просто еще есть другие базы, но там тоже везде. <laughs> везде у нас везде плохие условия. У нас хороших условий нигде mm. нет. Не 8 октября я встречалась с нашим Корзиным, главой города. Сейчас он уже не глава города. Он мне сказал, при свидетелях, там был его депутат Дюлаков, то чем хуже будут условия и чем хуже будут дороги у наших спортсменов, тем лучше они дают результаты. Вот это у Александра Борисовича такое было отношение. Я ему когда сказала, я это не понимаю, он говорит, ну это я так пошутил, такой черный юмор. Лично я не признаю такой черный юмор. Вы тоже так считаете? В любом случае должно быть, чтобы у ребенка была сухая, сухая раздевалка, вот, теплый зал и хорошая вентиляция. Смотрите. Да, все трясется, да, mm -hmm. да, да. Не, вы больше не прыгайте, а то вдруг все. Вот это у нас привет, тут дверь растворили, а? Тепло выпускают, последнее. Ну, последнее тепло. Ну mm -hmm. Ну и чего, да? Расскажи фильм. Фильм снимают, фильм снимают. Фильм, так нас отсюда выгоняют? Нет, не выгоняют. Ну, ну это мы знаем, это мы все знаем. Не, ну вы как это представить, что завтра все, завтра, чтобы не было вас Вот это обязательно, не забудьте, вот. Какое внимание уделяют нашим детям. Мои дети заняты 6 дней в неделю. Каждый день они идут в школу, потом идут на тренировки. тренировки домой надо делать уроки. хотя уже пятый плакат полегче рисую. А то первые недели уходили. Лето закончилось 31 августа 2017 года. И так как срок вышел, и губернатор не, не сдержал и не выполнил свое слово и обещание летом построить нашим детям капитальный цивильный туалет в школе Погребли с канализацией и водопроводом, то я решила так как я все уже прошла пути достучаться до власти, я решила выйти на пикет. И на первом плакате я написала «Рудене, верните детям шанс быть чемпионами, потому что это резонанс. Если бабушка, пенсионерка выходит с плакатом и обращается к губернатору, зачем? Ведь ничего не просит для себя, приглашайте прессу, чтобы Путин узнал, что бабушка стоит с позорными сортирами и позорит своего губернатора. Я не Путина позорю, я позорю губернатора Руденю, который отвернулся от наших детей. Я не первый раз здесь стою. Государственная история культуры, здесь Московский Кремль, включая Красную площадь, Александровский сад, определяется президентом Российской Федерации. Пойдемте к президенту. Я хочу, чтобы президент узнал. Я с вами уйду. Пойдемте. Это протест. Протест против равнодушия региональной власти и несдержания обещаний сам Белоцерковский выходил, видно, они на обед тоже все выходят, члены правительства, и ко мне подходил. Это заместитель нашего губернатора, который курирует спорт, и сказал, ну мы же решаем, мы же делаем, ну вы же понимаете, там вот нельзя высоту, историческое место. Я сказала, а коня можно? Там же рядом есть жилищный комплекс Суворов с конями на крыше. Вы же там разрешили? И он сказал, мы этих коней снесем. До текущего дня этих коней никто не собирается сносить. Номер 8 закрыто. Номер 5 закрыто. Номер 7 закрыто. Ой, за этих вообще не было. А здесь яма. Нужно внимание нашей областной власти выделить деньги на ремонт. Я вообще пограничник, и когда я проходила службу за Закавказье, у нас тогда была гражданская война после распада Союза, и у нас было очень тяжелое время, когда на военных нападали в Грузии и убивали. И если я не пришла на службу, я должна была позвонить своему командиру и сказать, что я живая. Но вообще по жизни я никогда не была на больничных. У нас было так, если ты живой, ты должен прийти на службу. Если ты не пришел на службу и не отзвонился, значит тебя уже нет. все мы проголосовали. Отдали, вы полностью Я проголосовала за Грудинина Павла Николаевича. А я за Путина. Ну, у нас же свобода. У нас же демократия, можно выбирать любого кандидата. Мы свой долг выполнили. Вот я к президенту приехала, вы видите, я к нему обращаюсь. Мне надо, чтобы он увидел бабушку. А губернатор Руденя меня обманул, потому я приехала уже четвертый раз сюда, в Москву, чтобы опозорить так своего губернатора, что Путин ему под зад дал. Э. А вы считаете, что я нарушитель? Забирайте меня. Забирайте меня, сажайте меня, я буду политзаключенный. Мой паспорт отдайте. автомобиль присаживайтесь. В отдел полиции. Потом вторая позвонила сказал, вот Аня просила передать, что ее забрали в милицию, но у нее все хорошо. А он здесь в Твери, а я на пикет уехала. Ё-моё, а потом я сообразил, я включил ее компьютер. ну, сейчас вот что-то сдвинулось. После того, как приехали НТВшники, сняли э, о ней вот этот сюжет, ну, тут, конечно, все зачесали репу. Юные тверские грибцы рискуют не доплыть даже до старта на одной из баз – школы Олимпийского резерва, тренироваться им приходится в экстремальных условиях. Сооружения не ремонтируются десятки лет, инвентарь гниет, туалет э, построили при Сталине, а получить травму здесь можно еще по пути к воде. Терпение, говорит бабушка одного из воспитанников, конечно, важное для спортсмена качество, но и ему приходит конец. С призывом улучшить условия базы Татьяна Джинчвеладзе не первый год атакует приемные местных властей. Внучка приезжала еще в прошлом году и говорит, спрашивает, бабуля, а ты знаешь, как там в Воронеже? А ты знаешь, как у них? А как в Казани? Почему у нас не так? Так, обещают в Тверском спорткомитете, будет уже через пару лет. Помещение где-то около 1700 квадратных метров, где войдут, а, естественно, раздевалки, тренерские комнаты, а, тренажерные залы силовой подготовки, тренажерные залы специальной подготовки. Нет, не пускают. Команду дали. Как? Э, я привезла сюда телеканал НТВ, и они все зафиксировали. Председатель спорткомитета Решетов, которому это очень не понравилось. Вот это человек, который должен заниматься и пробивать строительство этой новой базы и новой школы. ты же знаешь, я какое письмо жду. Я жду ответы из Кремля на свои шесть вопросов. Ты должен Рудене писать ответы со своим правительством. Но мы живем дружно с Анатолием Вахтанговичем. В этом году мы с ним отметили 11 ноября 28 лет совместной жизни. В Фейсбуке я каждый год об этом пишу пост. Э, у нас с ним день свадьбы или день рождения, то все поздравляют и желают счастья и здоровья. Все любят моего любимого Анатолия Вахтанговича. И я тоже тебя люблю. И я тоже тебя люблю. И он сказал, вот я вас приглашаю в кино. И я вот пошла. Я, ну, я сказала маме. Я такая была женщина очень серьезная, я уже 6 лет была вдовой. Я сказала маме, мама, меня начальник познакомил со своим э, другом. Я даже не знала, что они соседи, он же по телефону это не сказал. И он меня пригласил в кино. Можно я пойду в кино? Мама мне разрешила. И вот мы с ним два раза сходили в кино, и он мне сделал предложение. И через неделю мы с ним пошли в ЗАГС. Начали. А, много замечаний нам уже делали. Открывает э, мужчина, ну, едет на машине, открывает дверь, а мы здесь бегаем, нам же бегать негде. Да. И мы вот... Пробежка у, у вас, пробежка. да, то есть да. мы туда и обратно. Он, он мне говорит, что у тебя дети-то бегают по проезжей части? Я говорю, ну, спортшкола, я тренер, у нас тренировка, да. говорю. Он говорит, так это же проезжая часть, нам больше деваться некуда. Удобство для мальчиков. И для девочек. Вот, пожалуйста, вся наша красота. Вот я держу. Много проблем. И если спортсмену сделать нехорошие условия и требовать от него результата, то никакого результата не будет. На морально-волевых, да, мы можем, конечно, сказать, ребят, терпите, но опять же, а зачем? пришел на греблю в 99 году, вот, и был, наверное, вот позавчера на своей базе, и с того года ничего не изменилось практически. Но когда ты смотришь, как тренируются сильнейшие гребцы, это Германия, Венгрия, в каких условиях они тренируются, то понимаешь, что это тоже неотъемлемая часть для достижения высоких результатов и олимпийских медалей теперь сделали. Спорт – это услуга, но мы не пункт проката. И мне страшно иногда за будущее нашей страны, потому что я вижу, что как-то у нас все не так развивается, не в том направлении мы движемся, не в том. Таня, прибавь! Если уже много шума навел человек и какие-то стали предприниматься действия, то, конечно, э, сдвиг будет. Смысл в этом есть. Потому что если взять тьму и хоть один, как говорится, лучик света будет в этой тьме, это уже не тьма, да, он уже рассеивается. Э, то, что человек один, конечно, ему ну, не пойти против вот этой сложившейся системы, где все уже, как говорится, а структура вот создана вот таким образом, что что бы вы ни писали, куда бы вы ни обращались, вы не услышаны и не поняты. Почему в нашей стране это так, мне непонятно. Вообще должно измениться отношение к власти, к детскому спорту. Ведь что такое спорт? Это детей приучают к здоровому образу жизни. Наши дети не бегают где-то, не ищут там выпить пиво в ларьках или что, или сигареты, или еще там, не дай бог, какие-то наркотики.